म ललितो तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली पावर च्यानल कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी दिनेश कठाक student of Midwestern university school of management मुसु you are watching Nepali power channel Twitter डकुमेन्ट्सलाई please don't forget to subscribe and like it everyone मेरो नाम जनक समाजमा एजुकेसन फ्याकल्टी मेरो युनिभर्सिटी तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली पावर च्यानल तपाईँले यो च्यानललाई हेर्न र सब्सक्राइब लाइक गर्नु नभयो नमस्ते म ओमजङ ठकुरी विज्ञान तथा केन्द्रीय क्याम्पसको अखिल अधिकारी इकाइ कमिटी उपाध्यक्ष हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली पावर च्यानल यसलाई like subscribe subscribe and comment गर्न नभुल्नु नमस्ते म तरकारी अखिल क्रान्तिकारी university university faculty of science and टेक्नोलोजीको अध्यक्ष तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली पावर च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न Surendra Prasad Sandhyal Midwestern university central school of management मुसुङ बिबिएको स्टुडेन्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली पावर च्यानल यसलाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला नमस्ते म उमेश साई मेरो western university faculty of management बिबिएसको विद्यार्थी र मैले भर्खरै भर्खरै भन्दा पनि एक महिना अगाडि मैले एक महिना अगाडिदेखि मैले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको थिएँ जसको नाम नेपाली पावर हो तपाईँहरूकै लागि मैले स्पेसली बिजनेससँग रिलेटेड इन्टरटेनमेन्टसँग रिलेटेड एजुकेसनसँग रिलेटेड मैले भिडियोहरू क्रिएट गर्दै आइ आइरहेको छु र तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको मोबाइल सेटसम्म ल्यापटपसम्म भिडियोहरू पुग्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई अनिवार्य रूपमा अफकोर्स सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला र मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला thank you so much like subscribe like गर्न नभुल्नुहोला